力をもっと上げろしかしそれでは安定性が何のための実験だこれは今までのものとは違うダークの全てを結集した最終兵器なのだ失敗は許さんはあんなおもちゃが最終兵器とはね何に使う気だお前には関係のないことだロボットの生産ラインも軌道に乗っていよいよ世界に乗り込もうってところか 知ってどうするただの好奇心だなぜ機械ダーを破壊してしまわなかったあの時お前にはできたはずだだから言っただろう奴の性能を最大限に出させそれを俺が叩くそうしてこそ機械ダーを破壊するために作られた俺の存在意義を示すことになるお前はロボットだ命令に従っていればいい やり方は俺に任せると言ったはずだやはりお前も光明寺の作ったロボットということかカイダーは一刻も早く処分しなければならん他の者に任せてもプロフェッサーキル奴は俺の獲物だならば機械ダーを破壊しろ決着はつけるただし俺のやり方でな 坊主ここで何してるんどこかで見た顔だなああのー、んなんだ君たちはああ私たち旅行雑誌の記者でして <laughs> その子にはちょっと道案内をしてもらってるんですよえー、こんな何にもない田舎で取材するところなんかあるのかねええー、今こういった静かなところが人気があるんですよ、えー、ねえ ええー、そうそうそんなもんかねまあとにかく最近はロボットが暴れる事件があったりして物騒なんだ君らも気をつけるように 外は警官だらけ食料調達も大変だわああそれと頼まれてた部品はいすいませんいろいろとこれで直せるわねこんな風にロボット工学を役立てる日が来るとは思わなかったじゃあ今夜 とりあえずここはまだダークにも警察にも見つかっていないいい隠れ家だこんな地下があるなんて思わないもんねでも服部さんと悦子さんは無関係なのにこんなことに巻き込んでしまって何乗りかかった船だ最後まで付き合いますよ先生で役に立つならもう遠慮なくこき使っちゃってくださいどうせ暇ですからどういう意味だ 悦子君 <laughs> 僕は僕はみんなに会えてよかったジロー僕一人だったら何もできなかったギルに破壊されていたかもしれないみんながいてくれたから僕はここにいられるんだありがとう何水臭いこと君は僕たちの仲間なんだから これからもずっと一緒にいられるよねダークの基地ここで間違いないはい母が残してくれたメモだから間違いないと思います本当は警察に任せた方がいいんだろうが次郎君は指名手配されてるし 第一誰も信じてくれないよな悪の組織がロボットを使って悪事働いてますって言ったって先生なんだかんだ言って怖いんでしょうばバカ言っちゃいかんこの名探偵服部半平ダークなんぞに引けは取らん <laughs> その調子必ずお父さんを助け出しましょうねでも場所が分かっても父はもう諦めちゃダメまだ希望はあるわ そうだ博士はまだ生きてる脳を移植してまで人質として生かされてるってことは体も保管してあるはずだきっと元に戻る方法はある多分 美津子さんここにいたの早くその腕を直さないと美津子さんが博士に教わったのううん、少しは父を理解できるかと思って自分で勉強したのまだロボットが嫌い嫌いだったんでしょう確かにそうだったわ 父が私たちを顧みないのはロボットのせいだって思い込んでたでも今は研究に没頭するしかなかった父や家を出て行った母の気持ちが少しだけわかるの私の気持ちも変わったからジロあなたもね僕もでも僕は機械だ人間のようにはなれないそれでもあなたには心がある 一郎あなたは人に作り出されたことを生まれたことを後悔してない後悔戦うために作られて訳も分からず狙われ続けてそして本来なら持たなくてよかった心をジェミニーを持ったことで苦しんでる美津子さんも悩んだり苦しんだりするそれは人間ですもの当たり前よ 僕も人間のようにいろんな感情を知りたいジェミニーがあるから確かに苦しいこともあるけど嬉しいことも悲しいことも感じることができるんだからジローは強いのねこれはあなたに搭載されているジェミニーの設計図よ父さんがあなたの持っていたギターに隠していたのジェミニーのこれがあれば 不完全なジェミニーを直すことができるわ直したらどうなるの多分今までのようにギルに操られる危険がなくなるわ今感じている気持ちはどうなるのえ僕は今いろいろなものを感じている美津子さんと一緒にいられて嬉しいこの場所が懐かしい星の光が綺麗でそして 戦うことを考えると少し不安になるジェミニーは確かに不完全かもしれないけどこの気持ちを持っていたいんだそう思うのは変かな本当に僕は生まれてきてよかった大好きな光子さんに会えて。 お姉ちゃんマサル次郎兄ちゃんがいないよ、えーえー、やっぱりサイドマシンがないこんな時間に一体どこへ ぱり来たな待ってたぜサブロやるぞ逃げるなよ機械だやめろ戦いたくないんだ、えー 立てよ決着をつけようぜ聞いてほしい僕たちが戦うのは間違ってるそう思うのはお前に良心回路があるからだだがそもそもそれが間違いだ目的のために作られそれを遂行することがロボットの存在意義だ僕たちを作った光明寺博士は そんなことを願っていたわけじゃないいや奴も同罪だ扱いを間違えれば危険なことを承知でロボットを作ったそしてお前だお前は兄弟であるロボットたちを破壊するために作られそして実行した結局人間のエゴで作られ破壊される人形だ俺もお前もな君はそれでいいというのか そうだ君も兄弟たちも同情か本当に人間臭くなったもんだな俺とは戦えないってわけかだったら今度はこの手で光明寺の娘を始末してやるどうする機会だ 僕の大切な人たちに手出しはさせないスイッチオン 面白いそう来なくてはなどうして一人で行っちゃうんだよ優しいのよ二郎君は私たちを危険にさらしたくなかったから一人で出かけたんだわ <laughs> 追いつけるといいんだが <laughs> Get あそこで迷うそれがお前の弱さだ機械だ君こそなぜすぐにとどめを刺さない何君は僕を倒すと言いながらいつもそうしない今だってあの口笛で僕を動けないように抑え込むことができるのにあっさりやったら面白くないだけさ違う君は本当は黙れ ギルよほど俺が信用できないと見えるなぜ俺は俺のやり方でお前を倒すそれを邪魔する奴は誰であろうと許さないさあ続けようぜミツコさんジロー <laughs> 機械だお前の潜在能力を最大限に出させるためのいい獲物が現れたやめろ お俺がもうやめようこんな戦いは無意味だ何バカにするな本気で俺を倒してみろでなければ負けなど認めるものが ジローこれがあるから本気にならないんだろうその未練は立っているやめろなぜだなぜ引き金が引けない 高明治。 夢だと分かっていても今この出来事は現実目覚めることなどありはしない僕はこの悪夢を生き続ける次回「人造人間機械だジ・アニメーション夢の末路」